Hei, astăzi vreau să-ți improvizez despre a defrișa. Uh, am fost la un uh, curs uh, al Asociației Susține Cultura în școli, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru valoarea pe care mi-a dat-o în astea două zile și mm, cineva de la curs mi-a sugerat că aș putea vorbi despre verbul ăsta și mi s-a părut interesant. Deci nu e vorba despre a defrișa pădurile, este vorba despre ce am învățat eu la cursul ăsta. Să mm, iei o secură în mână, imaginară, și să defrișezi uh, tot ceea ce ți se pare gând negativ, tot ceea ce ți se pare imposibilitate să tai pur și simplu, ca și când ai defrișa o pădure plină de copaci uh, ai negativismului. Um, susține cultura în școli, asociația, mi-a, mi-a dăruit uh, informații prețioase despre uh, cât de multe, uh, cum să spun, uh, portițe are un artist, de a se introduce într-o școală, de a propune un curs uh, de-a lui, uh, indiferent că e vorba de pictură, muzică, actorie, uh, olărit, cultură, artist vizual, indiferent ce, ce fel de artist, el poate propune un curs în școală și să fie chiar legal. Îi mulțumesc acestei asociații de aștept următorul curs. Pentru tine ce înseamnă a defrișa în sensul ăsta uh, al, uh, în sensul ăsta propus de mine? Adică uh, ai defrișat vreodată un drum care ți se părea de nemers pe el? <laughs> Ciao!